sereno Un canto in cielo si dimena Dalle nubi scende un lampo spezza la catena Toni cupi mentre vago un'armoniosa lena Senti la sirena Alari, canti soavi, attirano navi, sfilano e stilano piani Martiri umani agli altari oracolari, prima recinti oracolari Ricami e richiami, tu chiami Melusine e sirene, suonan dalle balene, sonar come balene Castelli di rina, fischi d'arena, spine a forma d'avena Brividi lungo la schiena la vista Promette la rista, divende la lisca Li mette alla lista alla merce della merce Sotto l'elce di mani lerce Marcia il battello, dall'acqua solo il ritornello Stride uno stornello, ma non è il menestrello Come la busa la sirena Dalle rubi viene un canto, in cielo si dimena Dalle nubi scende un lampo carino, senti la sirena nel mare si specchia, ricerca, ricerca finché t'accerchia, t'accerta e t'accetta la cerchia. Di torchia e stretta di marca, l'alca strombetta sull'arca. Varca la mente e lo spirito e uno strepito carca la calma. Una calca di mozzi a prospetto aspettano ozzi fondi senza pozzi, cozzi su esseri rozzi Pazzi da legare al trinchetto, di rimpetto a gozzi mai sazi Pochi lazzi, apparenza, è una lenza alla mensa È un posto alla mensa della pestilenza Dove cerchi ma resti senza, serve resistenza come la busa la sirena Senti, come la busa dalle rupi viene un canto, il cielo si dimena Dalle nubi scende un lampo, spezza la catena Doni cupi mentre vago un'armoniosa lena Senti la sirena Come marinai vaganti per i sette mari Senti la sirena Perso nella nebbia sottoposta senza fari Senti la sirena Come marinai vaganti per i sette mari nella nebbia sotto costa senza fari Senti la sirena Dalle nubi viene un canto, in cielo si dimena Dalle nubi scende un lampo, spezza la catena Toni cupi mentre va con armoniosa lena Senti la sirena Thank you.